Kaningin ba? Good morning. Padalong Dami ang Jensen. Nasa ring light. Suka at. Ano Nasi Glenn. Si Ate Milene. Ah, magkalay. si Marco. <laughs> Hi, hi. Kuya Mano. Ate Milet. Basta mo na So, <laughs> pagka-video, pa-prepare kita video. Topic is sangitan na hindi ka pa may tindahan. Salamat sa pahimuta. Opo ka pahimuta. At kami at Johnson. Bisita mi kung maliwit ba daw dito. Excuse me. Kanang to sa gasoline station. Nagpagasolina mi. Sabi na mo balay gasoline station open kay Beyonce Santo. But luckily, thank you Lord na ami diri sa 4G and gas station. Nag-open-open sila Bishop Holy Week. Sige-sige ako bata. One eternity later. morning! Ami sa kabakan daw ko no? <laughs> Ay, kabakan! Nalitaw. Ano Palitaw. Nalitaw ano ko na may kabakan. Doon po kamata. Grabe ang biyahe. Palikpagay ko agalan. Kay Diyos ko. Magmasuka na niyo mag-vomit. Ang ito. So, yan. May pagkabato. Bus. And wala ko may kabalo. Ahami pa din daw. Ako na contact lens. So, hugaw kaya ako ng pero okay ra. So, K-on ko mani. Let's go! Yay! Hello mga good! Hey! <laughs> Let's go, let's go! One eternity later. Yay! Na-anamiss sa Lake Agpo. Hi, ate! Ate I love... I am with the pubs club. Charot lang. Yay! Hi, guys! may nakalisod kay Bigo ng Japon. Ay, Mamila. Natay binangka. Ang baliga na binangka. Lagi dala. Complete ang... Parito na Wala na. Wala, wala ka nagdala tuyang ka. Sayang. Uy, ito Malong nga lang. Malong. Ba? Ay, malong sa ang mga chichirya. Sito ko sa dalan. Pero mas sweet ka. nag ka, nani ka. ikaw po doon. Lusa kayo. May signal diri. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Bago diri. I don't think. Taratan. Tignan natin anong meron sa kanila. Uy, itlog. May atay, may manok, may manok, may atay. Manok man. Aba, mama. <laughs> atay ng manok. Doon tayo sa baba ta. There's something I